Ēšanā. Jā, nu es neko saku. Tas cilvēks paņem pamodu un kaut kādā no kuj, kuš, kuš. Būtu piltās upējās. Viņam nosalus, ka viņi vairs pamodīs. Jā, zīgs tu ies būtu runāt. To zini nezinu, jā, jā. To nezinu, kas ir zīgs. Dēliņu, Jānis paņem dēliņu. Paņem opā, Jānis. Zīgs, ka pārteic. Zemēl noliksim vietā. Liekšu vietā. Man liekas, ka šitais cilvēks nemaz līdz tā pirtī nemaz neizvilks. Tikko jānoliek iekāja, bija man noliek. Nu, sveiki, mīļie! Nu, Labadiena! atlītas, lai es atlītas. Bet tas ir veselīgi, tas ir veselīgi. Nu, sveiki, sveiki, sveiki. Sveiki, sveiki, uzmājāt. Labdien. Prieks redzēt. Kafiju. Jā. Es kā kafīžniks. Narkomāns. Sveicien. Dodieties, dodieties. Es tūlīt tās atticēšu. Mēs tikko pabeidzām semināru. Ejiet tur, jā, mēs tagad tais, tais, taisīsim īšanu un brauksim uz pirti.